Selamat pagi, perkenalkan saya Oka Nur Laila Saya adalah staf marketing dan komunikasi asli. Hari ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana situasi dan suasana di klinik asli. Oke okay. pasien biasanya nunggu di sini. Jadi pasien-pasien yang datang di klinik Asri setelah ambil nomor antrian, mereka duduk di ruang tunggu dan e, mereka akan dipanggil sesuai nomor urutannya untuk langsung ke ruang registrasi. Oke. Iya, ruang registrasinya, ruang pendaftaran. Di sini ada Kak Fatma dan Bang Yudi. Dan, saya ingin nunjukin sesuatu ini ada tikar eh, kerajinan tangan dari pasien yang membayar pengobatan menggunakan kerajinan tangan oke dadah dan selanjutnya kita ke ruang emergency ruang darurat atau ruang tindakan jadi komunikasi. Jadi kalau misalnya kamu sahabat FI datang ke sini, jangan lupa buat foto di sini. Dan di sebelah foto ini ada ruang poli gigi. Jadi kalau Pak sahabat Asri yang ingin melakukan perawatan gigi bisa di klinik Asri di sini. Back in the days when I was young, for me Paris was just a song street's lights were shining in my head. klinik asri. Dan ini salah satu metode pembayaran, cara pembayaran pengobatan di klinik asri. Pasien bisa bayar dengan uang tunai, <laughs> dengan uang tunai atau non tunai. Non tunainya bisa pakai apa aja? Pakai kerajinan tangan, pakai bibit, pakai dedak, pakai kotoran ternak atau dengan bekerja. Jadi bayar berobat pakai kotoran ternak? Kenapa tidak? Gambar ini ada maknanya, gak sembarang cuma ditempel. Jadi ini salah satu daerah atau area reboisasi yang dilakukan oleh staf uh, konservasi atri bisa keciuman bau tempenya pasti ibu masak enak ini eh kita lihat ibu masak apa jadi kita sekarang lagi mau ke dapur dan ini dapur di klinik dan tada kalian dengar masak tempe pasti enak jadi menu hari ini kita makan vegetarian jadi telur tempe telur lagi telur setelah dari dapur di sebelah dapur ini ada tempat pesemayan, jadi bibit-bibit pasien yang pasien yang bayar menggunakan bibit bibitnya ditaruh oke okay. udah jalan-jalan ke dapur ke tempat pesemayan, waktunya kita ke kantor saya di Bang House kita nggak jalan kaki ke bang house kita akan melakukan loncatan lakukan setir oke okay. one two three yeah! ini kantor saya di bang house oke okay, sekian dulu jalan-jalan kita klinik tour kita sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share, and subscribe channel YouTube Alam Sehat Lestari. Dan dadah, sampai jumpa.